gwefan meddwl mis Tachwedd llynedd er mwyn ceisio mynd i'r afael ar diffyg cymorth Cymraeg sy'n ar gael i bobl sy'n byw gyda sarwch meddwl. Mae prinder gwasanaethau a dynyddiau iechyd meddwl yn Gymraeg yn broblem fawr. Dyw enwau Cymraeg llawer o'r cyflyrau ddim yn cyffredin hyd yn oed, felly ni'n gobeithio bydd y wefan yn ffordd o fynd i'r afael ar broblem hwn. Dagosodd ymchwil gan y Gymraethas ar ddechrau'r flwyddyn bod yna ddiffyg staff sy'n medru'r Gymraeg yn y gwasanaethau iechyd meddwl Gyda pob un bwrdd iechyd yn cyflogi canran llawer is na'r boblogaeth o siaradwyr Cymraeg yn eu hardaloedd. Mae'n bwysig bod pobl sy'n byw gyda salwch meddwl yn cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn yr iaith sy'n fwy cyfforddus iddyn nhw. Yn enwedig gan fod siarad a chyfathrebu yn rhan mor ganolog o'r driniaeth ac o'r broses o wella. O brofiad personol, wrth drafod gyda'r gwasanaethau iechyd meddwl, nath neb gynnig i fi siarad gyda rhywun yn Gymraeg, a dwi'n ni ddim yn teimlo'n bod i mewn sefyllfa i ofyn, rwy'n teimlo dyna ni fod yn falch ac yn ddiolchgar o gael unrhyw fath o gymlaen. Gan bod rhestra aros am therapi a siarad mor hir beth bynnag, rwy'n i'n meddwl bod yn rhaid fi aros hyd yn oed yn hirach i weld cwnsafydd yn Gymraeg tawn i gofyn. Yn trio mynegu teimladau personol mewn iaith dwi ddim yn teimlo'n cyfforddus yn ei siarad yn brofiad hynod o'r rwystredig, ac yn teimlo'n ddieithr ac yn anghyfarwydd. Yn ddiweddar, rwy'n i'n lwcus i gael sesiynau cwnsafydd yn Gymraeg drwy'r brifysgol, a rwy'n gallu trafod yn Gymraeg yn gwneud cymaint o wahaniaeth. Rwy'n i'n gallu siarad heb orfod cyfieithu popeth yn ymhen, o'n i'n gallu mynegi'n nheimladau'n llawer gwell, yn fwy parod i siarad ac yn gallu deall y cwnselydd heb broblem. Mae'n fwy na mater o hawl, mae capsiwniaeth yn Gymraeg wir yn cael effaith ar adferiad. Mae gwefan meddwl felly yn dystiolaeth i'r gwasanaethau iechyd pa mor bwysig yw gofal Cymraeg, a'r gwahaniaeth mae iaith yn ei gael ar y broses o wella. Er bod ychydig o ddeunydd yn Gymraeg ar gael ar-lein eisoes, mae'n anodd dod o hyd iddo fe, felly mae gwefan meddwl yn dod yr holl gyfodaeth sydd ar gael yn Gymraeg i un lle. Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth ar y wefan yn wybodaeth reiddiol Gymraeg, a mae rhai sydd alennau yn gyfieithiadau lle nad oes gwybodaeth Cymraeg ar gael yn barod. Felly mae rhai pethau yn Gymraeg na fyddai'n bodoli'n Gymraeg ond i bai am y wefan. O ran beth sy'n ar y wefan, mae'n cynnwys dalen cymorth gyda manylion cyswllt a lesennau lle gynnu cymorth drwy'r Gymraeg, tudalen cyflyrau gyda gwybodaeth am y holl cyflyrau iechyd meddwl gwahanol yn y Gymraeg, adran myfyrdodau lle mae pobl yn rhannu profiadau ffurf blogiau, Tudalen newyddion sy'n cynnwys dylenni i'r newyddion diweddaraf am iechyd meddwl, fforwm drafod lle mae pobl yn um, trafod pob math o agweddau ar iechyd meddwl, a chydalennau amrywiol fel gwybodaeth am driniaethau a chydalen benodol i bobl ifanc. Gyda hyn, ni wedi cael gwerth cadarnhaol iawn am y wefan, gyda'r pobl yn dweud i fod wedi helpu nhw yn bersonol ac wedi sbarduno nifer o drafodaethau am iechyd meddwl. Um, mae'r wefan ar gyfer taledd yn cael tua chant o ymweliadau bob diwrnod, Ar un o bryd, mae'r pymtheg blog ar y wefan lle mae pobl yn rhannu profiadau am bob math o bynciau yn ymwneud â iechyd meddwl, fel profiadau o iseldar, meddyginiau, pwysigrwydd gwasanaethau Cymraeg a galar. Ni wastad yn chwilio am ragor o bobl i rannu profiadau ar y wefan drwy blog, fideo neu ddarn creadigol unrhyw fath am iechyd meddwl. Gan er mae dyma dau ohonyn ni sy'n rhedeg y wefan ar hyn o bryd, ni'n newyddus iawn i gael rhagor o bobl i helpu. Felly, os allwch chi helpu mewn unrhyw ffordd drwy gyfieithu, siarad mewn digwyddiadau ar y cyfryngau, neu uh, rhannu profiadau, neu rhannu syniadau yn gyffredinol, yna uh, papur eich rhaid enw arno fyna, neu allwch chi cysylltu mewn unrhyw ffordd. Diolch.